hech qachon unutmaylik balchiqda chidamizmi ko'klarda uchib yuribmizmi hech qachon unutmaylik o'tadi o'tadi qornimiz och bo'lsa bir kun to'yadi ustimiz yupun bo'lsa bir kun bitadi bu dunyoda bizda nima yo'q bo'lsa u baribir bir kun bizda bor bo'ladi